Po 90 dniach organizacja w rękach szefa, w rękach nowego szefa wygląda jak betonowy monolit. Ale wcześniej, przez poprzednie 3 miesiące, była plastyczna, jak zaprawa, którą można było wlewać w nowe formy i w nowe kształty. Jest niezwykle ważny okres wejścia do organizacji. Zresztą pamiętamy to też z perspektywy pracownika. Każdy z nas miał nowego szefa. Gdy przyszedł do organizacji, Prawdopodobnie na początku mieliśmy nadzieję, że zmieni to, co chcieliśmy, żeby zmienił, obawy, że naruszy porządek w organizacji. A potem z czasem coraz bardziej poznawaliśmy tego człowieka, jego styl działania i wszystko wróciło do normy. Ta sama sytuacja z perspektywy szefa wygląda jak szansa na to, żeby wprowadzić nowe kierunki i nowy styl zarządzania. Pierwsze trzy miesiące mają swoją dynamikę. Miesiąc po miesiącu warto dokonać poszczególnych zmian. Porady dla szefów w pierwszych trzech miesiącach udziela Wojtek Zezula, który przeprowadził wielu szefów przez okres pierwszych trzech miesięcy. Polecam Wam wywiad, 5-minutowy wywiad. Link znajdziecie w opisie na YouTubie. Reasumując, chodzi o to, aby wykorzystać ten elastyczny okres otwartości w ciągu pierwszych 90 dni, aby wprowadzić zmiany w organizacji ponieważ te decyzje, te zmiany, które podejmiemy na początku naszej pracy na nowym stanowisku, będą owocować tym, jak będziemy działać w ciągu kolejnych miesięcy i lat na swoim, na swoim stanowisku.